Noticia llega dinero, la fina haya nieto, yo vengo a perder pagana, fue amor, es pa' quien se piano. hay pincha a llegar alto, ahora prometo vuelo, ansioso cierto pe llega meta, hay pedir Bom Vamos, senhora? Tá nada ainda, senhora. Ai, não. Nada ainda, senhora. Não, não. É coisa que dá abusamento e ele, tá? Senhora, assina tem qualquer aviso, não, senhora, me avisa, senhora, me senhora, Não, Amber, é que não pode. Não pode, Uchi. Você quer um avião começar a andar oito horas e meia, me tarde das 12 tá batendo ainda nada. Não pode, Amber. Ao senhor que está zundrando aqui nana, acusando-me de um cosmeleta anso foul, não está no foul? A mim tão tá simples trador me tá, senhora. Duzi me saco, mas tão simples trador. Oh, Agora, apesar de tudo isso, não? Me que menos, mas que bota um simples trato, não tá mira que coisa que não tá bom. E não tá bom, tá? Agora, um simples trato com uma chá bonita smile. Pero ta sila ki bosa ta kompa ende. Sila ki. Abo grani na ta skonde la ka bosa mi tuma. Ato ki bosa kere mi será mi boca? No, me ta sere. Koi mas. Cansar mi omber. Per senhora, você não compra onde que costa nada vai assim. A senhora você tem paciência, ok? Tá paciência, tá paciência, mas. Você vê que hora me tá aqui? Grande é combo. Vá com maneira e com ele, não boa notícia. Tá de testoso ainda um avião colando, tá? Te la contar cu e buelo di bonelo pa we. An, a minute minute su tekat. Ato me kata Haiti. A minute buelo pa bonelo sali ak mei ora. Si, si, la sò si wiga koubi. Non, si, ak mei ora. Ak hora ora eta sali? Ak mei hora E, ta Mener, algo assim, cara bom, eu tenho que cuidar, eu tenho que se você, sabe da maneira eu vou subir a bordo assim não. É da roupa meu onso. E tem que tomar uso? Sim. Quando a medida que nesse dia está vindo aqui, a minha cansa? E tem que estar muito cansado também. Señora, ¿cómo es exagerar tampoco? ¿Cómo que me exagerar? Bueno, ahora de Bobuel nota dos horas adelantado me se te. Pero la de inglés, la de inglés, pa. Oh, no. Ocho quitas, tres, cinco, tres. La bici patre pantle, patre pantle. Patre pantle kata lagi. Awak mana ibu sakit kau kita kena face face in kau di mana kak? Masuk edri nak kena. Semper nak telat, off nak cancelar duelo. Pero tie op e é ora unan signa tempo. Sin vergüenza na dal e lá. era bordilanti na bali Sim, aqui, Sina A mim não me no mistila bay bati, hindi ko bay bati sa yuna bonen. não, eu tenho batizar a Wesso. Ei, me tem 12 dias para me dar limpão. Senhora, aqui você que dá para. Não precisa ka talk, but no tabayo wa ki Não Ele daqui dá um palico, Luana. Să mi dimă neta e cosita. Ai fi mi dá mais Aí sim, Me dá mais, me dá mais o bolo de dele pra mim. diyeceksin. Ehka. Onu di ehka. No, ay hindi bulok pleto ka ba? Umita ba yung bulok blanco to ko log bulok. Ato man netin tres dia das show ka bolo di. Da bike das wala na bisa amin account sila. Da bike das put in the freezer. Bill, bike put in the freezer. Amita kan sa ticket kan sa bolo tak tamita kan. no. Mané, mira, mané, su teca, yo saco contar que bolo. Sí. Sí, senhora. Mas tomar dois dias libres, três dias libres para me dar na tempo, para me vai batizar Jesus. A outra que delito, hein, Neti? Você tá compreendendo? Vamos, não pode. Para mim tá na tempo, o que daqui tá aqui, tá aguanta, babão, aguanta, babão, aguanta, babão. Sim, não pode. A outra Bota comprendendo. Não tá bom, não tá bom não. Não, não, não, não. Descei. Então não tá pensando, não tá pensando me dar invitado, me Descei, me queimei. Tá padrinho, me dá Você ora sim, tá pira coi preocupar, não? Sim, vou me preocupar, verdade? Ah, bu. Ah, não entendeu que maneira? Dan que eu tá na boneiro. Sim, olha, conta, conta, conta, minha senhora. Amita Ria. Lia. Ria. Ria. Uh, ah, mana? Amita Cello. Cello. Cello. Ni, kau tak kau dah siapa lo? Cello. Lo abo. Boa maneira de, boa maneira de fazer. Fácil, fácil pra contar. Che arriba. Lu. Abau. Ah. Não, olha pra sempre, eu tenho Lu. Ai, Deus meu. Sim, senhora. Sim. No, daí de taboneiro, tá, tá de cerca aqui, não? Sim, sim, da gente cerca. A metade tá, a metade tá ruba muito bem. Ai, duas tá metade seca, seca, seca. Sim, tá mas a cozinha tá aqui, vai, ao estourar. Exato. A mim tá custa buelo chiquito, você? Ah? Sim. Me tá vai buelo largo, sim, pero me gusta, não. Sim, não? Ei, buelo largo tá cansado, a tua piora tem tormento, não? Tormento tropical, sim, tormento tropical. Ora tem mais tempo. Mais tempo. Mas chamalo, pô. Você, a mim, a mim, a mim, olha a mim, que me tá, não? ¿Eh? No, no, no, no. Venir. Mucho más abajo. No, me lo. Va en serio que con hambre. Es lo que que mucha mujer está ¿no? Está con serio está haciendo. Está para vos un mes, un baile, baila. Pero está para mí, pues, pero Señor, la más no, serio botamos. Es como botico guaque, pero está co serio. Está serio, pero sí, sim, tiene. Sí, pasa avión a vos. A vos te serio. Hola, vos estás lá e tu é que difícil de vou botar a danada tu. Outra coisa que é buscamos, ali na boa, mas é porque tem para não cair. Ai, nossa. Então, ué, caçoar. Bila ki, bwotan ole konsti dami apon, bwotan lupi damis ku boy to deyye ganda ayon apon. Oh, ate sey verdad, ate sey verdad. Manila, Manila, non. Manila. E, e, bo gavyon swan. Bon. Apo? Apele? Manila, poko tepunay nou? Pita bay mayemi swan? Dek Zah Kalau pun bising mana Am macam macam Dek Zah bang Dia bising Awak dah lakar tu Kuning papiamento Kau nampak papi nak gereja Malu mahu landes Lagi senyum lah Kau siang sagu dino Tambah di tak sagu dino Tulis dia tak sepantas Tulis dia Tulis dia tak sepantas Atau Lagi dia satu pastol Daqui o pastor de Bebelo. Sim. O pastor de Portugal, só. Danke Deus. Pastor Andrade, de Portugal. Ah. Siga de Vila Papa, só. Siga de Vila Papa, tá? Ah. Pelo Papa Quaker. então. <laughs> Ah, güey, no tú si estás de pastor de Vanessa, Vanessa. Ajá. Y las dos tú las tienes más, tienes bom, bom. Era como diciendo, aleluya, aleluya, aleluya. El día hoy que tempo está pasando tengo mal tiempo, que no está teniendo turbulencia, un avión está bulamalo, tu dol de um pozo de naturaleza, o no está trabalhando cheio. E te pastor, vai sério que é Senado! Pastor di gue ban A Abdul vai Jaya, shenu da yesa. Pastor Daman Abdul Daman kontra ali pastor Daman di shenu. Shenu ta ali I don't know. Oh, me di pastor ban Mwen ah, bon? se mwen bante pita kwen mi tene doun nou? Kwen mi tene doun nou mi di kwen yon? Si e di miedou nou. Si mwen lopi kaye, bota mwen ta kaye, bote mwen mwen bote mwen. Bote mwen te plote? Ami di kwen e yon kous pou di kwa si nou, mwen le a fyon ta bayan mwen? Mwen mwen pasmol di ki gade pou boka, moun te doun nou li bache. Mwen pasmol di ki gade pou boka, moun te doun nou li bache. Wou di kon pre kwen yon? Pon le a fyon kaye lan yon, mwen nan mwen plomen nou fwa. pelo pelo da música. Sim, sim, logo, sim. As patainhas de fora. Oh, mano. Eu tô com uma paré, viu? Cai. avião a cai duro, duro só. É avião a cair doce. Tudo tem avião a molir só. Tudo tem a molir. Mas nem a me dá espelhinho, me dá uh. É, outra coisa pra poder. Tá puta coi velho. Não, você não vai não, não tá puta coi quente. É. Não? Não, vou tá puta coi perdeu. Sí, no se está de dibuji. Pero é pergunta, me dá que era outra outra coisa. Sí, não pero não está nada, não puta nada, nada mais. Sí. Ah, sim, yo. não, eu danke Deus, sim, danke Deus, isso vai bom. Ah, então pero a mim também, não? De um vuelo chiquito, de um, um vuelo chiquito, de Corsou para Ruba, e também passa de coisa, hein? Sim, não? Ele saque. Ah, e de repente o avião está assim, chua! Mandava, puta, mandava. E aí é bom. Mira aquí, manera chalo, más hindi manera tam flow may tabay. Ah, bicaca, hindi dia nung bika katatag está Pantamo, putas pantano, pinindol ka puno. No, ¿no? ¿no? yo la cosa aquí ko tambe mani para. Di para el pueblo de antes, di el pueblo de kolso aluba, kolso ponelo. Tipo de sim bota parti paste tiku juso. Si. Nata bota asino paste tiku. Kuju. Awola ki bolo tanya ni água awa não Nada nada montanha walk. Mas nada me dá que dá que sinal de fa tá e pe que dá bala. Sinal de fa que dá bala bom, não pode vai ver nada. Não, não, não. Então, entenda bem de que dá bala sua. Não. Sei se não tá verdade. Chelou esse sim, não tá verdade. Aquilatu, Aquilatu, o bom avião vai voar. Ah, Se bom avião vai A Boa, é. Ribatura o avião tem que é que Chega por necessidade, botinho vai, vai ser. Não, Não, não aguenta. Tem que falar mais duro. Tem que falar. Ah, você não cima da yes kubo. Nanda la gamu bai botin por necesidad de bayasi botin gulanda bayasi. Wa gudawa. Botin guasi. Assim. Wa gudawa. Anto anto wogi papia no di wese riba we riba avião não. Wogi mari para berra ku nunca me mira um tro de ala berput boy barrica de um avião berra. botamila? Sim. botamila? Avião gladi botamila nada não? Não, nem que. Ah, vou dar mais explicar, Bono. Hum. Mm-hmm. Avião grande tabou ah. la beyt Atlantikou, tabou la li ba Oseano, li ba laman? Nan tabou la hal to, nan ti ou pou la hal to. Si, si, si. Si kwenye ta mil piya, kwenye ta mil piya, kwenye ta mil piya. Si, kon kon la pou ta den la ila sina, e tabou la fliw a li ba nou? Men kwenye ta glado, men kwenye ta glado, ou pi fliw. A tou kon la pou pi chi, pou bo ha la e wisi, e pi chi ta sali. Fe javyon. Fe javyon. A tou e ta tope fliw. Ito Milays! Oo, oh, oh oh, oo. Oh. Sim sim sim nada. si, verdad. Tapi si não tabi na nada, no? Si. Ato lang ang pupu. Pupu ada ici. Que pupu ali E da tobe fliu nome. Que budaya de lalia? Flio de pupu. Li, li. Li que pupu budaya. Beleza. Buti siguro, buti kumpanya di curar. Señor, la mitad de mis amigos son dos como A mí que hace botín inconveniente para acá, <laughs> acá. Ay, no, chalo. Ay, no, no se pasa preta. Se pasa preta. Sí, Ey, pero viniendo back, ¿no? É tudo que querem aqui também está fazendo conosco, não, está com natureza coque. aqui. Não existe malu. Sim, homem. Cansa ainda. Prega. que o choro ene mi trabalha ainda, não supo pai. Mas agora nós sabe avião assim. não é mais visa. Sua atenção, por favor. Kansler Air tá anunciar sua chegada no aeroporto internacional de tal e tal. Nós chamamos a Machadão que desse uso de nosso serviço e está esperando de mim a pronto back e vai qualquer um de nós, bueno, não. Sei se não quer pero sí, ça mette tout bête. Mais le wa, abo, abo, abo, abo, c'est là, on est haut, puis la population, on moli, a La moli. un casa molto, le pa, pa, pa, a de a sudo di molto. Si. Ato, on a bocaba, a bocaba, na te bisa, donkey, di a uso di los casa molto. Si. Si, ese está normal, no? Pero la eu bisa, abo, después, caspera, di mira, abo, pronto, bec de uno, ta. Ah, Abuel, nada, vai mierda. ai, ai. Não nada que de dinheiro essa mulher toda. Olha, olha. Caça ele. Ah, já foi dar boneiro. Ai. Ah, sim, ele não tá contra. Alô? Alô, tchelo. Ei, boiqui. Cobai, vai qual parabo? Tudo coisa tá bom? Bom, bom, vai subir avião? Wala, wala, eu vou te abolir comigo aqui bem, olha. Agora que é passar 30 minutos, lá meio água, olha. E flor? E flor? Está de mata, né? Está de mata. De flow. Miti bien de la no, para mí no espanta, ¿no? Pero ¿cuánto contacto es bueno de Bonero? Ah, la gama checa, ¿pero pues Bonero está? Bonero, sí. Mener, mal noticia. Ah, tá, o David. A notícia é sua. Na noti, noticia, notícia. Tá quanto dia mais me tengo que guardar? Mener, él ela aquí dos horas y media. ¿Dos horas y media? Sí, sí. do sorme ko sana tawar dane on avion ka badi tipo, ba prome for di miami to ere mener ko ba ay do aqui ki de foi aqui ki isso é sami foi aqui ki eu sabi la do sore be swa esu awo king be bi sen nan wa da wa na boy ki ku da bo da wala ki awak caminhar em ikon vai buscar bright pa busque yu iba misa e você vou ter que untar um tiquinho vou ter que guarda guarda você que untar assim com a Madalena Bukan you, buat ha? tadi bawa muli ku kalah tiket kain lu pula. Kain lu pun nak tiket tu pasal. Tamu tu tu. Hilang tidak punang, tidak buriku. Oh, bul. Tapi bom bom, dia mau ma meh orang neng buat buat dredge. Ti, dia bawa meh kimi orang lawas wa. Ah. Bom bom. Oh, bu boyki. Oh, cello. Ti ti bisa meh boy. Oh, bosan landa. <laughs> Biko <laughs> babo bi buska mi Bi buska mi lupan Bi tak lupi li babo lupan Aye aye aye Woy ki Woy ki Ki pesan mou kompade Labye ba labye anse seyo babi la non, non, non, Mi non se labye no Aye anse seyo Aye anse seyo Pero po mali, kung gasolin ka ba kumupiti ka sila nga gitek mo, sige ba siya? Benny ka, Benny, Benny. Bom, bom, minha mão maquidada. Bom, bom. Boy, give me blood as well. Depende, galinha. Você não é tem tá... nenhuma informação ainda? Nada ainda, senhora. Mas avisa a senhora hoje, assim tem qualquer notícia, me avisa a senhora, minha senhora. Eu conseguindo por... Ei, uau, me dá um chunguena que eu tô com compromisso e abstract. Me dá por que tá desformal tem cara de gente, tá cancelar seu motivo? Ai, não. Ah, o senhor também está sondrando a minha maneira de tá, anso falta. senhora, vou dar miratura ainda, não sei daqui? Durende na que também também se sinta guarda no que senhor das vezes sundra aqui. Isso é verdade, Uchi. Lo que te avisaba é verdade. Tur, nos tur sinta aqui, agora nos é mañana e tal, ah, eh? Demasiado sem feno, senhora. É, tá um cinco, tá doida. É como boiuda. É igual. Boiuda, não? Cismis, salumi, caramel controllana, Colombia, babası Türk in en Ah! Sì, non andare ah, a guarda, mi strovassi. Saluti, come vai Colombia? Sì, ancora ah. signora. Ah, saluti. Ah. E, e, la quanto calli babici come calli? O picali babici come dove c'è un anaconda, molti amano. Ele é lealidade da conta, ele é lealidade da conta. Vai entender? Ei, ei, quando eu te louvo, eu sou em realidade, eu vou te esconder, digo. Ótimo! E tá me lá, abusador, abusador, já. E tá joy light, joy light. E tá flamando o auto do chiqui, chiqui. fibra de ontem. Vou dar com rod para que tinha chambulina mas está posco da sopa queda. Do jeito ela é molida com a sopa aqui, me dá para debordão. Não, não, nem tinha muita coisa bonita, para entendeu? Do Chihuahua, do Chihuahua, do lábia comigo, entendeu? Mas não, de boa. Amor, a primeira vista. Ou jite denon. Nan tabisa não tem. fly la cola, tem fly la belde. Ou bosa e é diferensya, diye e é bosa e é diferensya, no? Pou la bobo ka bobi bisa mi. <laughs> Nechita, nechita. Atenção, atenção. Passageiro Nampa Vuelo 207, com destinação Boneiro. Por favor, passa na gate número 6. Leftiye botanga tenge Leftiye botanga tenge minha bom Leftiye Dá aqui bem bom serviço Primeira selinha Sim Sim, a selinha primeira quatro dias Primeira abono Sim, nós vamos para frente Sim, nós vamos para frente Nós vamos para frente Tem uma minumba Já me chama de minha bocura Bocura No Não señora senhora. que para salud? Sí, correcto Ah. vai controlar essa Yes, bom, bom, bom, bom. Então, quase a cidade, Cartagena. Cartagena? Sí, señora, ah, guarda, Cartagena, que vengo, tá ahí Clínica Cara Nueva. Correcto, me Mucha. Sí, señora, ¿eh? clínica. Sí. ¿Cómo este, ubíconos, se capaz de clínica aí, abim, chikpam palai. Ah, Nete, nete, mas nete não, mas sabe isso não? Cara, nueva, nueva, não, abim. Mas também vai comunicar com o não? mas especializada aí, não? Ah, claro, claro, não. Você tá aí na mesa, você vai orar. Bom, bom. Antes da vir, SBB me chama nossa Senhora! Bombo! No! Mi professore é un saco per me contro lei essa dúvida. Ma passi ma c'è buon duci! Bombo! Perché la soletta che era quella ruga di ora mi perché mi darà come sola. Ah, well, sì! Saya, esta cambia de carácter, mas como le cambia de culpa. Tot den de doen, maar komt er hoe ik het wie SWB heet dat wij. não? no? Nota manda gente para baixar se coi louco com a mulher. SWB, ora tá manda gente, manda gente para baixar check saúde de verdade. Não para baixar coi louco, tá bom, você ainda você sabe que eu baixo verde. Sim, você já jovem assim, né, baixar com coi quente com a curva. Ai, não sei. Ah, você me tá comprando mais? Ele bisa budai itu lo ku eta bai e nana pe wasu salu. Rapo também tá inocente, Gruxa. Entende? Volta de number soja clínica. Clínica cara nueva. Essa aí tá grande, sali nueva, nueva. Então não cara só. Não cara só, tu gosta. Tu gosta, manedi. Já quer é salu. <laughs> Olha oi Kan tarapi aku bosan no. No. Kan kili sabu. Kan tarapi aku mes bosan di kom. Di kom. Pas suara terasa kayak terasa. <laughs>